we made. soleil s'est voilé, car le sauveur du monde fut crucifié. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde fut crucifié, son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Alors la terre trembla, la pierre fut le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu luisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu luisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer jamais. le Fils de Dieu luisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. À son tout dernier souffle le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu lui s'est dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. again. 喜悦。 no power, no wisdom. But I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. Why should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart. His wounds have paid my Te. sacou